sana sana sana. Turudishe heshima yetu wa Chama cha Mapinduzi, mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi ashinde kwa kishindo jimbo la Amani. Tawala Kurgosei. Alianza Mheshimiwa Ahmed Buai, akaja Mzee Justus, akaja Mheshimiwa Hassan, akaja Mwalimu Musa, na leo ndugu yangu Abduli tunakuhakikishia atakuwa mbunge wa jimbo la Amani. Musa Hassan Musa. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema. Sote tunamfahamu wakati yeye akiwa mwenyekiti wa vijana wa jimbo la Amani, mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kusini. Ndugu yetu Abduli ametumikia jimbo la Amani na vijana wa Amani akiwa kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa jimbo la Amani. Kwa wakati huo ndugu yetu Abduli tulikuwa tukimtuma kwenye vikao vikubwa vyenye maamuzi makubwa, kweli si kweli? Ndugu yetu Abduli alizunguruka kusini mashariki, kwetu tunasema kusi kaskazi, jimbo la Amani, magharibi mashariki, akizunguruka kuzitafuta fursa kwa vijana, kuwasemea vijana, kuwasemea wanaamani, kweli si kweli? yetu adui, jimbo la amani analijua, lakini na ndugu zangu, mimi naitwa Abduli Yusuf Maalim, mimi mzaliwa wa Amani, mimi nimekula nimekulia Amani, mimi nime, mimi nimesoma Amani, kila kitu changu kinatoka Amani za leo mtashangaa au watu watashangaa kwamba kipofu kilichozikwa Amani ishindikane kuwa kiongozi wa jimbo la Amani. Kikubwa zaidi, wanachama wa jimbo la Amani, mimi ni mwana wa CCM mimi nimeteuliwa na kamati kuu kugombea nafasi hii ya ubunge wa jimbo la Amana. Walioniteua ni wana CCM, lakini ninachotaka kusema mimi ni kiongozi wa jimbo la Amana. Ahadi yangu kwenu nitakaowatumikia wananchi wa jimbo la Amana, akiwa mwana CCM, akiwa aliyekuwa hana chama, akiwa anayetoka chama pinzani Maendeleo haya hayachagui mtu gani ambaye anataka kuhudumikiwa. Leo nawaomba kura wanachama wa jimbo la Amani, wakiwa wana CCM, wakuwa ACT, wakiwa vyama vyote vilivyokuweko, nawaomba kura na nawaomba ridhaa, nawaomba kazi, munipe kazi kijana wenu bado mdogo kazi naiweza. Uongozi ni dhamana, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini uwezo nao, nia nayo, nguvu nazo za kuweza kufanya kazi kwenye jimbo la Amani.